Sopotu lecimy na fajną wyprawę. W sumie, nie wiem, pierwszy pociąg nie podjedzie, potem zobaczycie, gdzie wylądujemy. I już nasze Pendolino odjeżdża, my zostajemy z Saszką w Warszawie i zobaczymy, co tu będzie się działo. Impreza się zaczyna od tej chwili. I właśnie dochodzimy do hotelu Airport w Okręcie w Warszawie. Idziemy na casting Mistera Polski. Saszu będzie startował. Dietetyczny energetyk sobie kupił, yy, dietetyczne pączki. Teraz <laughs> zobaczymy, kogo tu w środku zauważymy. Jak na razie widzę dużo mężczyzn, ale zero konkurencji. Opuść mnie. A ten pa... A ten No i teraz zobaczymy, co tu się dzieje. My e, już jesteśmy na miejscu. Jak ja się dowiedziałem, że tutaj znowu dyskryminacja Ukraińców nie lubią i chyba ja nie będę startował, bo mi nie pozwolą. <laughs> Ale będziemy liczyć chociażby na tego zioma. Błądnie. Wszyscy wiedzą czemu, ale... <laughs> ale Bóg daje szansę każdemu. Żartowałem, nie każdemu, tylko mu mi. No co, ja sobie pytam w ogóle to. A przepraszam, a czy wiecie może gdzieś trzeba zapisywać się i tak dalej, jakąś kartkę? No, czekamy. Tak dobra. Dzięki. Czuję się jak mistrz. Dobra, wkrótce opowiem, dopóki tego zioma nie ma, że tak, ja przyjechałem do Warszawy z celu startować do różnych agencji modelowych, no i jak będę miał czasu, to i na jakiś castingi pójdę. Wszystko związane z modelingiem. Kasiusz startuje na mistrza Polski, bo mu się wydaje, że... No, mu się wydaje. Ale jak, jak go, jak jego przyjaciel, muszę go wspierać, tak czy siak. Nawet z tym nosem. Nawet, no, nawet z tym nosem muszę go wspierać. <laughs> <laughs> Kasia troszeczkę stresuje się i te publikacje tam siedzę z pół godziny już w grubym temacie. <laughs> Chyba nie taki bohater, jak, jak się wydawał, nie? I ja o tym samym. A patrz, się obsikał albo przytyła. Obsikała się czy obsikała? Obsikałem się, kurde, jak tak wyszło. Miałem wam tu mówić poważne rzeczy o dzisiejszym castingu na Mistera, no ale <laughs> jak ten się obsikał? Ja. Dobrze, ja się urodzę. 54 to ja się wstydzę zapisać. No mówię, Co nie, masz, obserwując? Obserwujący na Instagramie. A gdzie masz pisać? to ja tam powiedziałem, powiedziałem. Ktoś tam Nie, serio. No coś mówię, ja mówię, ja mam 64, a ona... Ja mówię, to ja się wstydzę pisać. Ona mówi, nie, pisz spokojnie. Co ty wkręcasz? Jak, no to tutaj dwie kartki mam do wypełnienia. Wypełniamy formularze na mistera Polski. A Piszę, ja, ja piszę, że jestem Polakiem już, bo jak cztery lata to chyba już zasłużyłem, nie? Nie na Być, studiach, mieć obywatelstwo polskie. Na pierwszym etapie, więc zobaczymy jak tutaj pójdzie i wtedy będę analizował dopiero, czy jest szansa, czy nie. Na razie to traktujemy jako przygodę. Przyjechaliśmy sobie z Trójmiasta z kolegą i zobaczymy jak pójdzie. Mówią mówią nam, że się nadajemy, dlatego przyjechaliśmy. A w jakiś specjalny sposób przygotowywałeś się do tego castingu? Jakaś może dieta, ćwiczenia? Przy trenować cały czas trenuję, dbam o swoje ciało, więc jakoś szczególnie nie, po prostu normalny tryb życia, tak jak trenuję cały czas, jakąś dietę trzymam, żeby... No i trzymam poziom alkoholu. <laughs> W miarę, żeby wyglądać dobrze, samopoczucie, żeby mieć dobre swoje tyle, jakoś szczególnie się nie przygotowywać. Dopiero może po tym etapie, no tak. jak dostaniemy jakieś wskazówki, to może coś, coś poprawimy. Dziękuję. Tylko się, Jeszcze się zasta- przetrwam. tylko się Kasiusz Życiński. Tylko się zastanawiamy, czy z tym nosem u góry on e, przejdzie dalej. <laughs> Prawda? Ja myślę, ale jak jestem w jury, to trzeba nie A pani może? Może tam za nas słoweczko rzucić <laughs> I numer. <laughs> I numer zostawić? To właśnie teraz u mnie za plecami, z lewej strony stoi przyszły mister Polski, o którym jeszcze nikt nie wie. Pamiętajcie to. Chcesz? Tak, A, jestem, jestem. Już mogę iść, tak? tak? Tak. Nie, dziękuję. Dzień dobry. Mogę nagrywać? Dla, dla swoich celach? To tak czy nie? dobra. Dobra, mamy drugi etap, czyli teraz wszyscy idziemy prawie na Bonasa. Yo, yo, yo, ale weź tą oddal, to Znaczy nie aż tak. Number one miało być. Ale kurczę, Saszka przygotował dla jury coś specjalnego. Proszę zaprezentuj Sasza. <laughs> Tak będziemy się bawić w Warszawie. I to nasz tylko pierwszy casting, a jeszcze jest poniedziałek. Jeszcze poniedziałek, Jeszcze wtorek, środa, czwartek. I chuj, poniedziałek. Ciebie to ja już na, na pewno zapamiętałem. I jury skrytykowało Saszę za twarz. I za majtki. Już skoro wiedzie, wiemy, że Sasza nie ma szans, to spadamy. Ko konkurencja jest duża. Duża. Że... <laughs> Mów po polsku. Co? Idziemy? Tak. No sami widzicie. Smutno tutaj na tym castingu. No to nie jest casting na top a na top moda też było smutno, tam tylko ja kurwa krzyczał i Kaziusz. <laughs> Dlatego nas wyjebali. Dlatego nas wyjewali. <laughs> Dlatego tutaj staramy się y, dostosować do atmosfery panującej, czyli być spokojnym, cichym, ułożonym chłopcem. Ale szczerze mówiąc ciężko nam to udaje się lepiej bawić muszę. Dlatego Sasza już wie, że nie przejdzie dalej. A z Państwem jeszcze zobaczymy. Jeszcze porozmawiają, powiedzieli. Jeszcze ze mną porozmawiają. A wiecie przez co to wszystko? Nie przez to jak ja wyglądam, nie przez to, że ja jestem Ukraińcem, a przez to, że ja założyłem majtki od Reserved, a im się bardzo nie spodobało. No. I założył majtki na drugą stronę. I oni spytali, czy to jest prawda, to co wpisałeś w ankiecie, że ty masz wykształcenie Dobra, jeszcze 10 numerów kupię. Tak? to wszystko przebieranie. No to... Bo ile to jest nagram? Tak, pomachajcie dla mojej mamy. Żartowałem, ja nie mam mamy. Nie, żartowałem, mam mamę. <laughs> pomachajcie dla mojej mamy. Ale ja, ale ja nie mam mamy. Żartowałem, mam mamę. A ty znasz żarty. Po co tutaj zdradzać moje tajemnicy? Jaka panią Olu? Dobrze. A jak tam? jak tam? Robimy sesję, bo zaraz nas odrzucają, to wyjeźdźcie, żeby... Ile porządku. Bo ma żonę, to żeby się budziła. <laughs> Żeby rozmyślić. Fajne. Już wszyscy stali. mniej więcej coś nagram, dopóki nie dostaniesz w pierdzie. Mam nadzieję, jutro nam będziesz Nagranie. Będzie coś tam jutro. Będzie zajebiście. No. Będzie zajebiście, tak? żył rodziłem Ukraińca. Z tam ugodę można już tam do nich podchodzić, czy nikt nie? Nie, chyba nie. Tak się cieszysz, niby dostałeś się, nie? To właśnie te pani, które powiedzieli, że ja nie mogę brać udziału, że nie toleruję Ukraińców i że won Ukraińcy z Polski. A ten czarny jest trzeci. On wygra ten program. Wiecie czemu? Bo ja wiem wszystko. Ja no jeszcze. Chcę wypełnić, wypełnić czy coś tam mam, tak? Tak jak ja przyszedłem dalej. I tam jedna pani powiedziała, że jednak ja mogę brać udział dalej. tam pani jest przy drzwiach stole. O, tyż mówiłeś, że ja idę dalej, tak? Nikt nie mówi. Ale mówiłeś mi. Nie, sam mówiłeś, że jesteś bezobywany. Ja teraz się czuję bardzo głupio, powiem szczerze. Prawie jak déjà vu tylko teraz już się nie przybierają, a zbierają dla wszystkich historia. Mistrza Polski już się skończyła. A moja historia się zaczyna od jutra.